Thank you. jadi ke sini sore deh karena otak bohong abot yang ngabot Dino aku pesegi tanggal somo Gawe Bisa gaburan Gak teknologi mau ngomong Ya wis kudu kabeh padha ketos kriket. Renang karo wedok dicilik. Kok jan semangat tenan. Aku ndelok bae wong tuwa kowe kok kaya gagah banget. Yo mesti muga-muga bisa gagah.

tapi leku lawan wengi ora gelem muleh ning kandhange iki muga-muga kek muleh ning sing pawang iki supaya men seneng nek wis muleh ning kandhange 好，啊！ Amen. Yeah. Thank you.